pinili ni Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang very good net satisfaction rating sa kabila ng pagbagsak nito ng dalawang puntos. Batay sa pinakahuling survey ng Social Weather Station, 70% ng mga Pilipino ay kontento sa performance ng Pangulo kahit na mas mababa ng isang puntos noong Disyembre 2017, katumbas ng positive 56 net satisfaction rating. Umaabot naman sa 14% ng mga Pinoy ang hindi kontento. Mas mataas ito ng isang punto mula sa survey noong December. Samantala, tumaas ang satisfaction rating ng Pangulo sa Mindanao sa positive 82% mula sa dating positive 80 na may katumbas na excellent. Sa atin namang public service announcement, pansamantalang mawawala ng supply ng tubig ngayong araw ang ilang bahagi ng Makati, Manila, Pasay at Quezon City. Sa inilabas na abiso ng Manila Water, mawawala ng supply ng tubig ang barangay Pete o Pio Del Pilar sa Pasong Tamo dahil sa isasagawang line maintenance sa De La Rosa Street, gayon din sa Barangay 771 hanggang 775 sa San Andres, Maynila mula alas 10 ng gabi mamaya hanggang alas 5 ng umaga bukas. Pansamantala ding mawawala ng supply ng tubig ang East Camias, West Camias, Pinyahan, Quirino 2A, Quirino 2C at Malaya sa Quezon City mula alas 10 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga bukas. Samantala, magpapatupad rin ng water interruption ng Maynilad sa Arnaiz Avenue, Aurora Street, Protasio Street, Tramo Street at Santa Clara sa Pasay City mula alas 11 ng gabi hanggang alauna ng madaling araw bukas. Ipapatupad din ito sa Queensland Subdivision at Barangay Nagkaisang Nayon sa Quezon City mula naman alas 10 ng gabi hanggang alas 2 ng madaling araw bukas mataas. Inabisuhan ng Maynilad at Manila Water ang kanilang mga consumer na mag-ipon ng sapat na supply ng tubig. At yan ang mga balita para sa oras na ito. Magbabalik ang Eagle News Update mamayang alas 11. Mula sa Eagle News Service, ako si Phoebe Publico and I'm 1 with 25. This program is rated PG. It contains themes and scenes which may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is advised. While Zuckerberg said users are the ones with ultimate control over the platform, he said his data had also been shared. During the five hours of testimony, Zuckerberg said Facebook has started the process of notifying users whose data is suspected to have been improperly shared. And Japanese mobile phone uh, carrier KDDI and a U.S. startup have decided to go to jointly develop a digital eyewear device. People manipulate images projected in front of their eyes when wearing such products. The devices are used to play computer games as well as uh, used in the fields of manufacturing and design. KDDI will provide services for the new device plus a 5G superfast wireless connection. These will enable wearers to look up data while watching sports or check traffic information while driving. As Japan tries to get to grips with a rapidly aging society, senior citizens are increasingly left to cope all on their own. Funeral services businesses are adapting to this trend, providing a new approach. The final send-off in Japan is an elaborate and expensive affair. Traditionally, bodies are kept at the house